मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ आप लोगों के लिए हमारे जितने नूबड़े भाई हैं उनके अकाउंट में डीजे आलोक गिफ्ट कराया जाएगा मैं, अब प्रो प्लेयर बन गई हूँ और मैं सेटअप ग्लू वॉल भी लगा लेती हूँ नूबड़ी नूबड़ी है तू मैं अल्ट्रा प्रो बन गई गुल्लू नोबड़ी को बैठ के गुल्लू लगाना आता नोबड़ी है तो अज्जू भाई ये नूबड़ों से भी वन टैप खाती है ये नूबड़ी है बॉर्ड से भी कभी कभी खा जाती है वन टाइप कॉमेडी में अज्जू भाई इसको तो गन रिलोड भी नहीं करना आता चल हम लोग राइस्टार से वन टाइम मारना सीखते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगती अगर अच्छा लगती तो वीडियो को लाइक करती कमेंट करती और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब मारती